Oh tak keluar nama aku Aku bunuh seorang Nama aku tak keluar sini kan Kasar Kau ada orang lagi Apa? Kau, kau tengah tembak Wina aku tak langsung tu Ha silencer Oh dia orang dah back back back tak, dia orang tak bad. Dia eh, aku 108 tu ping aku kena ping. Dia tengah letak pintu. 34. Sempat Cipun. letak pintu. Oh dah, ping aku dah okey balik ah. Aku headshot. Ramai ya Uji. Be careful lah kau kalau nak map play pun. Okey. Kau ada silencer lagi Yuna? Tak ada. Eh? Tak ada. Satu. Titan tu. Dah mati ni. ni. Dah Dua mati naked Yuna dekat tower, dekat tower seorang atas tu Atas, ah dia turun Dia ya, jatuh, dia ya, jatuh Dia ya, jatuh, dia jatuh Mohon jatuh aku jatuh Aku jatuh Handball ke depan, gua ke depan lah Kau bunuh je Bapak lagging as fuck siya Aku tunggu pintu ni Buat batu, buat batu Buat batu, buat batu, betul Dia lari je, dia lari, pergi belakang base Buat batu balik, aku hit Aku full dead Alamak Mati siya Tu tu tu dekat dekat ni. Pardon. Okey. Mati. Okay. Belum, belum lagi, ada lagi. Dia push tu, dia push. Alah, masuk base. Mon, boleh? Oh, boleh, Mon. Atas BM2, Mon. Aku red block tapi aku boleh ni. Aku boleh accept. Abaikan. Dia push aku, Mon. Boleh cover aku? Abaikan. Boleh, boleh. Aku try, aku try. Dia tak push. Ada M2 lah, Mon. Careful, atas. Eh, dia, dia... Kanan, kanan, kanan, kanan kau. Aku down pun Oh no Aku tengah jaga left Tak nampak depan ni Dia ada lagi Yang bising sampai dia. Banyak sih menjadi Okay Mon Okay okay Oh ya, yeah, PJ ada back eh Hai, jangan kacau lah Alah, mati tu aku ni Ramai tu kacau ah, Aku baru nak heal heal Back tak ada apa tak ada Bawah, kita datang balik, kita datang balik Ada airline 6 tu maybe kau punya something pecah kot Tak juga Aku dah boleh bunuh mamat tu dah, dua tadi Boleh tak ada peluru pula Lepas tu dari tower kacau aku mm, Boleh TP sama-sama Kau red block boleh TP tu Tak TP yeah. kita macam tak tak elok ni Tak elok ni ah! Okay, where you at? Kena oh, datang balik, ramai-ramai full gear mm -mm. Tapi kita ada lagi, punya full gear lagi Oh, red tower kita dah ada hari tu lah Ya? Yeah. <coughs> <coughs> <coughs> Hmm. Kalau tak ada member dia yang push dua orang dengan satu tower Depan tu aku dah boleh loot dah Aku dah boleh cover part tu Tak boleh letak wall kat atas tu Bullet tak yeah. Ya. strong lah, ada GP lah Dengar, dengar Dah tak nak kena Kenapa? learn pula GP, siapa boleh buat? PG boleh? GP pun nak kena learn Eh bukan, uh, rifle bullet Aku boleh buat Aku boleh buat Ada GP? Ha, ah, dalam, dalam TC Alright Aku ada bullet, aku ada bullet. nak Aku dah ada. Aku dah craft, aku craft. Hmm. Nah. Okay. Kena ada mats lah. Oh betul juga eh. Aku baru tengok inventory aku macam something <laughs> tak cukup. Aku dah drop bullet tau. Aku dah ada 180. Eh 150. Aku ambil eh. Uh, aku drop ni. Eh? Syringe. Aku ambil. robot tak boleh lawan kan? Tu lah, tak boleh Ada sering lagi tak? Aku dah drop tadi Takkan 10 pun, lah, memang tak pisang kita 10 je Ya Boleh boleh aku craft Kau nak craft lagi ya? Aku craft lagi tengok Medical aku tak boleh craft Aku boleh, aku boleh 20 cukup? Ha cukup lah, seorang 20 Aku lari dulu kau kau nak aku eh Ha, aku body tak ada. Kat mana kita buang tadi? Belakang terenjat. Okey. Dekat Giant Excavator F12. Tak ada pacak wall tadi aku nak try pacak wall. Payah. Ah, tak boleh tak boleh. Ada saya chill kalau kau nak. Satu <laughs> saya chill habis. Bodoh. tak <laughs> ada silencer ke? Tak boleh. Rough. Kepala tak ada. Hmm, kepala tak ada. Kena craft ni. Kita semua ada kan barang ada kan untuk craft. Иди, бля. Да все ебу, все ебу, все ебу, да. Хели. Ты пикап, иди трусет. Bag aku tak ada tadi, aku craft banyak-banyak sikit Aku ada 3 bag sekarang kan sampai pula yang si si kanan tu pun Ada dua orang mon punya push. Hmm. Lepas tu dekat dekat tower aku nak letak wall tak dapat dapat tadi. Kalau macam tu kita main uh, kita cari angle tower dia yang tak key kita masa kita bait dia orang so tarik tarik dia orang sikit. Cukup. Bodoh orang dia orang um, number banyak kan. Hmm. Ha uh, dia akan push kan. Banyak hendak eh. Enam tu tadi aku kira kat bawah. Nam belum masuk yang kat Red Bay yang tu phone tu Ah, Topaz left server Tu dia apa? Tu apa? Tu siapa? Topaz lah yang jatuh tadi Oh, Defender lah Dekat tower, dekat tower Eh, kan, Defender, kan, oh, Raider, Raider, Raider. Oh. Satu bag sini Yang Raid siapa? PVP ke? Uh, um, DDT aku tak tahu DDT tu ke? Uh, ah, ni DDT dengan 1S1K Oh, Raider. Orang, ah, Raider Alive. PV, Raider Alive. PvP ni, Defend. Defend. Oh, okay. Duh, kalau kita dekat server sana macam ni, aku tak kisah. 10 kali datang pun kita tetap datang full gear tu. Tapi server kita tak ada apa-apa sangat. Ada. Best je lah, tak, tak ada, tak besar. Barang dah tak ada lah kat <laughs> Aku dah agak lah Mesti langgar ni seorang-seorang Asal sejuk lah Ipai betul Lu negatif 10 je lah aku apa hal Bukan snow pun sini Ok ni bad Ni bad last aku Ada, Arjun, Aku nak back sikit Aku boleh crawl lagi satu back lah siapa nak bag lagi? Aku pergi kain. Okay, kot aku dah tiga bag Okay. kot. How to do this boys? Oh, Ace pun dah datang ah. Oh, orang team. Tadi. Korang alai. Oh, oh padan lah ramai dia orang alai lah sebenarnya. Satu, dua, tiga, empat Lima Tak boleh wall dari sini kan? Tak boleh Aku boleh tembak ni dia punya dia punya roketeer yang bogel sini team Macam nak tembak ke? Aku macam nak tembak ke? Kita kena consider balik plan kita Dalam rampage ada orang, aku nampak solo-solo ni Rampage ni kena jaga pintu je Position ha. macam tak berbeza sangat ni? Agak lah Satu orang patah balik pergi base Mana? Kat sini aku mati ni, tak boleh baca, tak boleh baca ni Eh, AK aku Oh tak ada siapa loot aku Doji? Haji Tak ada tak ada tak ada Body aku ada lagi ni dengan syringe Okay You're gonna regret hmm. Do nampak itu je Ah, seorang mati, seorang mati tapi ada dua orang MC ni pahal. Nampak ni. Tunggu tengok. Ah, tak tembak. Aku aku tembak. Aku dah bunuh yang spot. Aku headshot full gear. Kena jaga pintu depan lagi depan dia. Sikit yang uh, tower. So, Siapa seal? Defender. Ah, bagus. Mesti berbulu Kita... ya. Atas base aku yang shot ha. Dah dekat kat atas base tau Atas base saya lagi Aku dah back kau Aku tag full gear tu je Tag sekali Full gear atas base Dah dah dah Kita sini okey kot Ah, one down. Dia mesti berbulu kan. Sampai kita kita ni. Ah, sikit. Amat tu. Oh, yang dekat tower kan? Dekat bawah. Dekat tower pula. Ah, TC I mean. Looting, looting, looting, looting. Looting? Dekat TC, dekat TC. Oh, atas base. Atas base tu dia tembak, kena dia balik tu. aku tak boleh tembak lah yang TC tu sebab ada Wah makan dia Tak tu Sila tu kan berbulu gila lah Atas base pick belah kanan Tingkap Noted Aku hit Ada roket tu Ji de depan base tu Uh Boleh cakap push lah Пушим. Трое бейки. Пусть не бомбис. Да как ты серии лаги? Ты по сапфыру. Ой, вапили. Перепили. Апили, пока я пили. Какой еще это бейс? Кугилю, как будешь? Или с кем? dua orang Yuna atas uh, tower Yup, aku headshot seorang Tutup pintu balik Kita kena kira jangan defender pula tiba-tiba nak marah kita Ada dua orang kat bawah Ya yeah. hmm. Kat mana je? Kat Allah, Allah Allah aku down doh. Aku tak sempat nak tukar barang. Dia dead. Dia cover mon. Hmm. Dia dah mati lah. Cuma uh, mon kena datang loot je lah. Haa, uh, kena je. Pedih doh. Aku aku datang. Dekat. Kau seorang tu Haji? Okay. Tak boleh pacak wall lah mon. Gulak lah loot. Lepas tu dia punya ni je Dia pula kena raid eh Oh, dia aku bawa nak tembak, dah kena tembak lah So, dia maybe dah datang dari belakang Tu DDZ yang kena raid DDT Oh, eh tak, yang kena raid tu PVP. Ah, yang kena raid bukan ni Yang tembak kita ni bukan Mon ada lah DDT ni kau raider Mon ada Mon Mon, mon ada Mon ada ada Kat, kat belakang wall tadi Belakang wall Ha Ada heli pula Cibai betul lah belakang Alamak, Eddie datang straight ni eh. Tak ada Ada orang push aku Ha? Tak ada, tak ada, tak ada Tak ada, tak ada, tak ada Alright dia panggil member dah Lapor dia Weh heli tu, ya Allah dekat dengan kau Kita regroup tu lah Okay, okay Play game Bawah bawah tepi kau bawah tepi tepi Dia mati man Oh aku terpaksa Aku sorry aku simpang gun tadi Aku sakit kena api ni doh Dia punya ni Bukan lagi seorang dia, dia orang kat mana je? Atas base ke luar je? Atas uh, luar luar Oh ada aku push ni kang bawah tu dah mati lah Dah clear ke Atap, atap pace pun lah pun Kalau nak push Man, Kita kena bahaya lah Mon spot kita ni Sebab diorang dah start datang dari belakang lah. Aku nak try pergi kat sisi Pesi tu lah Gangster Jom kita main kat PC lah Sebab kat PG diorang tak ada wall loh. Kalau kau ada wall Sini Aku ada, dah, dah Atas base Left Kalau dia pergi apa sih? Okay Good luck ah, Tapi lagi, dua orang je lah Alamak PG ni <laughs> Oh dia kena roket je You are clean Ada naked Nak loot Alah Ji dia aku rasa dia report naked Naked tu report kau Ok, dis. Ok. Dis ça ou y'a gros dans le Mana doh? Atas, atas habis. Tak ada uji aku. Tak ada Baik, kita dah turun rendah. Oh, makan. Kau asyik-asyik tengok belakang ni Hmm, makan Tu lah, aku tengah tengok belakang ni Mon, mon, ah, uh, uh, lupa ni Seluar ada. Atas base. Wah, lo? Aku okey, aku okey. Oh, uh, sikit lagi kena headshot. Yo, PVP, PVP. Belakang je, belakang belakang belakang. Mambo, mambo. Dead, dead, dead, dead. Aku ada serbik Dah habis Dia tak pergi Dia satu Dia shot seorang Aku tag dia so dia should be down Aku loot loot sekejap ya, dua orang ni. Cantik. Dah dah Tak ni. tembak, tembak ni pula, tembak tadi. Aku nak push tapi tarik tu. Makan. Aku tak mau. Budak dah usah tembak tarik. Aku nak push tapi tak tarik. Oh. Aku dah tak. bagi dong cooldown je ni. Hit lagi. Mati ah, lah. Nice. Ha, nice. <laughs> Kita pick tempat sama je. GG lah kau. tinggal 100 Kau dia sedih kalau kau nak Tuh, biar lu satu lah banyak eh. Oh, yo. Oh, semua. Jauh sangat tu, bro. Sofia. Tem kill. Ada dua orang je kat kau. Oh. Kau cover PG mah? Ada ah, dalam wall kan. Don't do see this Ah, dah ah, seal, dah seal. Macam dah seal. Ah, dah dua. Babi betul lah sasap ni. Ha, kena. M2 kat mana? Babi lah asap ni Dua tu, aku dah tengok belakang Dua orang pun tak nampak pun dah <laughs> lah Dua orang tu Dua buka pintu tu tu pintu Aku tengok belakang jap Haa ah, kena Oh hey, eh, siapa kena dah masuk sini pun dah kena kah? Haa uh, Dia tu Okay, okay. Dia tembak yang kat belah mana dia? Atas, base atas base Dia buka, dia buka Allah, oh, aku mati nak Weh, aku mati je, aku mati Belakang, belakang, belakang, silencer je hmm. Dia duit ke? Alamak Boleh kit ke kat sini? Kit, kit pistol dim lah Okay, dah redeem ficou puxa o Baik. Baik. Dia dekat Baik. ni, dia dekat pylon. Aku boleh kill ni. Gila. Dia down, dia down. Nice. Ah, kita bat ke body situ. Ah, lu satu shower dah. Jadi bang bang ah. banyak agak barang. Dia tak tembak aku Dia naked tau, dia naked Aku, aku, aku Oh tak, okay, dia mati Dia mati, dia mati Dia mati belum? dah, dah, dah, dah Punya orang sikit ni Oh, dia miss Kalau tak miss tu, aku tidur Kepala aku pecah rupanya, Yuna Eh, mana badan aku? Naked sial aku Oh kat mamat ni buntang ina mau bobo. Yang kau bagi tadi tu pecah. Oh dah pecah dah. Ha, <laughs> tu senang ke mati. <laughs> Lama sangat pegang kita kat sini. Banyak kak. Banyak sangat dah ni. Banyak sangat dah ni. Takkan kita nak stay mati ni. Cawa cawa. Hmm. Kita nak kena cover PG jap. Satu kit ni. Korang korang pergi sekit. Kita pergi tanam-tanam dulu. Eh, jom. Nak, nak, nak, nak, nak. Pushing ke pun? Dia tak tak tak eh, Kanan atas Push kanan atas Jep ke hit. pun? Oh kau kena headshot pun Hai Alamak Apa hal tu? Sebab kau pakai coffee can Aku drop uh, face mask yang baru je pun Dah sering aku Sering kau Narnia kot aku Dah ambil dah man? Aku setengah eh, ni Ya yeah, aku ni, ni. ni Oh syringe kau ke? Syringe kau aku tak tahu Kalau kalau kau ada okay. syringe Mana aku bagi lima. Ni ni ni Depan kita ni ada orang je Macam ada orang Eh, eh dalam, eh, dalam base je Dalam base je Ya ada Kau shot tapi Banyak barang ni eh. Ada lagi nak Kau boleh caw je? Boleh PG tak apa biar Aku macam tak apa Hmm PG biar je Kita Kau secure dulu yang kau, kau dapat dia Banyak kan? Banyak tu Haa ah, secure dulu yang tu Haa ah, headshot mati kau Itu ha. mama dia aku tag Jom lah Mamat ah, Haa memang dah mati Oh belakang atas kiri atas man Eh kanan atas I mean Hidup Okay, boleh lari Wih, pahal man Sejuk aku man Man, Rook, PG nak gerak kan? PG aku nampak bergerak kat tu Tak, tak, aku hold kat sini Diorang tak tembak aku tu So, diorang ingat kita je kot? Ada, boleh buat base semua kat sini Bagang Masuk kau Yup Hmm Nak Hmm Mana kau? Aku tak boleh buat lah pula Eh, ada orang pun atas tu Mak, Junah, kau kata kau suruh aku buat base Kau tak buat base Ya, ya, aku cover kau ni Oh Atas ni ada orang A ah, ah, Dia naked dengan gun lah Junah tengah, Mana? tengah nak pecahkan tarik budak-budak ni Oh, kau buat literally buat depan dia orang ni Salam ber, Salam ber dia dah nampak tapi aku nampak dia Dekat 110 Barang tak cukup ni Tapi oh, ya. Ah, shit, aku boleh kill Kilo tak, kilo barang dia orang tak? Eh, eh, eh Selamba je, kulap Selamba je Korang cover Jom lah, try cover Atas ni pun macam noob Luar pergi ni Dari red base dari red base. Aku tak boleh cover kau sangat Haji Tak nampak Haji okay. Asap Okay belakang je eh Mon hmm. Aku tengok dari pintu depan Tower kan? Ah tower. Oh yo. wahala atas sangat tu bro. Hey, siapa tembak aku ah? Hey. Aku tag dia dua kali. Dia tak down. Ha, apa ni ke tak down. Okey, bo jaga aku. Eh budak ni, sejuk sikit muka kau budak. Kau oh, pergi dah lari lah Dah mati Aku ada loot lagi Dapat je bah Aku ada loot lagi tu nak pergi loot Oh ya yeah. Tapi tak ada base ni Mon penuh mon yeah. Kok iya kita macam ni Ada mat lagi apa? Kau ada sembilan yang nak ambil Belum full step belakang Aku try pergi push lagi sikit Okay <sighs> Macam mana ni? Okay keep on tagging lah Kena aku kit amat eh, untuk buat base. Oh, meh. Aku datang kat kau, kau cover aku. Ada kit ke siapa ni? Ada. Jom push aku dekat red bin Aku aku tadi tolong je. Kau kau baling ya. Kau kau baling ya kat situ. Ha. Wah, red block tak boleh mon. Bad fucker red block. Aku nak kit bodohnya game. Yuna kau ambil bag ni Yuna. Letak bag kau sini. patut aku mati face mask aku rosak ni. Kau mati? Tak tak. Yang first time tadi aku oh, mati face mask aku rosak. Ah, Sebab aku <laughs> face mask aku pun Mana je? Nak tolong-tolong ke? Tak apa tak apa belum pergi. Aku nak tunggu dia orang. Aku spray pula. Alright. Faham eh? sekarang apa? Def- defender ke keluar? Haa, uh, defender dah keluar, defender dah keluar Haa, uh, okey Lepas tu bila dia Fully gear Ah ni, defender ni Fully ah, eh, gear Jangan Push. jangan tembak lu, jangan tembak lu Geared dengan Hazmat ha. Siapa yang Apa, roket Pernah looting tu Lari tu dia, dia lari dari base tu Aku rasa lah, aku rasa benda tu dapat lu oh. lah Kat tu oh, Ramai tu Oh, satu, dua, tiga ke lah Tiga, dua, tiga orang lah Aku hit seorang Kau hit yang mana defender? Uh, radio radio. Ah tu. Benda roket. Ah dua tengah raid tu. Okey, eh, kita kena spray tu kat <laughs> tu. Ah satu dead. Baik je. Apa KS aku? Awak atas. Aku nak tolong PG tu tapi aku takut nanti Mon pula kena backstab Fishang kan. Secure loot dulu, kau, kau, kau cover dengan mouse, secure loot Tak tahu macam mana nak secure loot ni dah Loot cepat kat bawah eh, secure apa? GG, <laughs> ke? Yang rapat, dia nak roket Yang base, defender Bodoh nak roket orang Oh, tu dia Dia mati je Nice Nuna, nice <laughs> Balik lagi seorang ha. ha? Alamak Yang mana? Yang kat bawah? Aku taking risk Ha pergi lah, pergi Alang-alang kan oh, Ada je, ada je Ah, uh, opposite eh, opposite full gear Ayang. Dia belah sana tadi, dia Ah, uh, uh, depan kau lagi dia lari, dia lari. Dia lari, dia lari, dia lari. Kau beli loot, kau beli loot. Uh, aku risau je. Aku jaga pintu je. Kau je. Alamak, Haji. Jom, Haji. Jom. Mon, cover, Mon. Eh. Alamak. Dia kena roket ke, Haji? Aku rasa. ไว้ใส่ใส่นานใส่นานตบเคลียร์เดี๋ยวเดี๋ยวดิ้นรอดยิงรอดคุณยิงรอดดิ้นดิ้นรอดดิ้นรอดไนส์โอ้ทุสเซลวะอิสติสมอนคิดว่าทิ้งกันลูกกับลักกับมอนจะมาจะมาปัตตาเลยปัตตาเลยมอนโดมอนมาสู้กันกันดูเรื่องจีโนกี้ตัวเตาเลยอะดูดูอะดูดูโอเคโอเคโอเคเอ้ยจีโนกี้มันจะไม่ตัวเดียวดิ้นรอดไนส์ no! datang balik je, datang balik. Goi, goi, goi. Kau datang balik je kau loot ke belakang-belakang, loot belakang lu. Oh, kau kau nak pergi situ dulu terus eh? Okay, ah, pergi situ tu. Ah, ada naked nak pergi loot je daripada Oh shit, ada naked nak loot aje. Macam mana? Ah, kau swipe swipe lah apa cepat-cepatlah. Ha. Ah. Dekat belakang wall, supposedly belakang wall tu Ji Ada, tak tahu ada mati ke tak Haa, duduk, duduk, duduk, duduk, cover Cover dari pintu depan Ada orang pun, sabar Aku bunuh dia eh. Dari belakang Kita? Haa, ah, dah mati dah Dia tengah sneaky peeky eh, Oh, naked tu jauh Ji Naked tu jauh teruk Tak mahu, dia jauh teruk Haa, hmm. ah, Ji ada, kau dengar footstep? step? Belakang wall kau. Eh. Uh, dia Aku hit dia. Di setengah. Ada apa tu? Nyau setengah. coming guys, coming guys. Coming, coming. come. You nak asal macam at- belakang kita ada, ada bunyi footstep. Okey. tukar alik. Jat tak leh cover. Alamak, tu PG. Belakang wall batu ada orang. Alright buat Dia smoke je, dia smoke, dia smoke, I cannot see shit Kau dekat, kau dekat kau, kau boleh balik, kau balik-balik je uh. Aim kau Lagi je, dia nak aim kau Ya, tak apa, jangan jauh Aku dia Ah, uh, dia tidur Nice Apa kau baling-baling? Ada lagi satu full gear, dua full gear kat Alamak, Aja tak patut balik MG tadi Bikin time tu <laughs> Habis je kau boleh loot lah, aku speed dah penuh kan Oh. Oh, mon, mon, mon, mon. oh, kau tengah rabut kau, mon. <laughs> kau mana, mon? Aku tak tahu dia kat depan base dia. Kat wall Aku headshot, ah, aku ah, headshot, aku headshot. Ah, pergi, pergi, pergi heal. Banyak bodoh tiga full gear kat situ mati lagi sekali je. Ada lagi dah seorang. 2 full gear dah kat situ tu. Oh, tak kena. Ha, tak kena babi apa? Anjay Anjay Dia nak lari tu mah Kita kena tembak dia kalau dia nak lari masuk base Itu defender yang base full armor Ui full armor tu keluar bawa rocket launcher je lah aku Headshot? Eh, uh, eh, dekat pylon Pylon tu ada seorang Uish Pusan Aduh Pantih tu Kat ni? Come Pylon ni, depan sana depan Oh, pylon Aku headshot dia mati Between, ah. Uh gas gas dia. Dia ada, roket lah. Okay, launcher tengah loot dekat badan PG. Eh dekat loot. Eh, itu buka. Gua Pintu buka. Gua ah, Aku tak kotak dulu je. Ah, kau lock ke tak? Aku lock, aku lock. Kat situ dah ramai je, okay full lah. Kau kena at least skim multiple lah untuk menang. Aku nak bang jap eh. Okay. Banyak dah je aku kita orang bunuh kat situ. Kalau aku tukar angle ni senang ke cover loot ni? Ah, oh, mampus Mana aku tukar angle sikit man? Ada Aku naik atas ni dengan apa takde ni? Aku headshot Mamat tu je Pushing terus dia pergi belakang base Belakang base, belakang base Belakang sana Alamak Alamak Aduh aku kena headshot Aku pula mati ni Dia belah mana? Aku mati tak tahu Mati nak Aku mati Aku kena double headshot dengan salin, uh, eh, Bolter Tak tahu mana Aku banyak aku boleh spawn Aku tahu bolter tu Tepi red base Aku hit dia bahaya dua orang tengah aim aku. Orang kat belakang ke? Eh? Ah, kita orang spawn, kita orang spawn. Okay. Tapi tak ada syringe ya. Kibai tu. Kena Haji, eh? tak ada syringe tu. Oh. Eh, ramai dok kat situ, naked tengah nak loot loot. Mana dia mesmon? Tak ada, tak ada. Oh, dia dah boleh tembak dari sana, bahaya. Oh ramai, dia ramai, ramai. Ada tiga orang. Sekarang kita perlukan seri je lah. Eh. Oh. oh. Tak. Saya full Bawah Ha, question sudah. Aku push dah dengan PG. Kau balik seri je kalau ada. Hmm, tu lah. Badan aku kat atas tu ada seri 15 macam tu. Orang tengah fight dengan ni. Kau mati je. Ok, dua dalam ni eh. Ina, kau seorang Ina Kau seorang Kalau kau Ciao kan kau, Mon? Boleh Red block boleh tipi. Mamu dead. Wah, mai saya mati. Eh? Ya, aku sejut. Yuna, jangan lama-lama sangat situ, Yuna. Tak boleh, dah loot. Susah. Dia tengah pick dari atas tu. Aku tak boleh ni, tak ada. Mon. Mon. Kau TP kat aku je KJ, ni kau punya gun tau Aku bagi semua makanan kau loot eh, terus aja. Aku rasa kita, kita punya last loot ni nak, pasal kita kena caw Aku dah hold lah, tapi dalam dalam base ni ada orang lah Semua mati ah. kat dalam, aku bunuh berderet sial Ada lagi doh siapa tu? DDT Kau bunuh ke? bunuh Aku lari lah, aku buat loot Boleh besar Aduh, sakit Dia dia nak aku Ni, aku ada heal Kau nak apa? Hello? Untuk larian kau Okay, berat lu Ada loot lagi? Aku boleh loot lagi? Eh? Ada, ada Banyak healer body dekat uh, entrance belakang sana Dah terbogel dah tu aku Empat orang Aku macam tak function Aku Kau nak siri cepat Ha boleh Cepat Alamak Aku buat lagi satu kayu eh Satu Kau pun dah loot dah Eji, ramai gila aim kau Dua mati lagi kapal lu je. Ah, ah, Azman, lu, lu. Ah, okey aku tak regal. Wah, oh, tapi Azman, tolong apa? Ya, ya. Oh shit, oh shit. Tunduk. Tunduk, Afiq. Yes, selamat. Mati je. Dia mati je. Dapat, dapat. Nice, nice. Atas base tu dia nak pick tapi tak dapat. Dia nak pick korang. Tolong cover man, aku loot. Macam-macam bahasa dah dalam ni aku dengar Tengah kecoh gila dalam tu pas ah. <laughs> Tapi kan Ji, kan? Ha. Box ada tiga dah Ji Box ada tiga, macam mana nak kita nak bawa balik? Kau ingat satu ke? Mana orang tamas dulu gitu je On the way lah ni, on the way On the way nak rugi ni Hmm Tangan aku dah licin-licin ni megang oh, mouse ni. Oh, fungi datang dari daripada base base Ahmad. Aku dengan kau, aku dengan kau. Oh, eh, roket tadi pokemon kau roket di situ. <laughs> Oi, footstep. mesti tengah panas gila kan Diorang tu dah nak raid dah tadi Kita pula kacau lah Tolong lah, janganlah backstab Diorang kat atas tau lah, lah. Ui! Astaghfirullah ya jantung aku Ya Allah ya Tuhan ku sumpah aku kejut Alah aku kena tag je Eh aku down je Oh no dia akan datang duduk aku ke bunuh dia Aku respawn Baik Aku spawn paling dekat Ada lagi kocak baru Aku pergi sana naked aja Boleh kot Eh aku bunuh siapa tadi Bagus lah Germs Kau tengok ha, Adopt germs. germs Two germs Eh jim, mana mana ada orang depan ni Tu nampak Oh shit, dia jumpa Mana? Depan mana? Boleh, boleh Ni, boleh. depan buat, oh dia mati Dia kat situ Kau boleh loot dia kalau mana? Tapi bodoh apa, ada full gear je Ada kan Mamat, Mamat Jam sudah tahu dah, dua kita kita letak box kat sini. Ini Ina, ini Ina. Ni ni aku lupa aku. Dua boleh ji. Jom, jom, jom, oh, Okey, okey. Oh, badan aku ji kau tengok. kau tinggal. Alamak. Oh, eh? Tak nampak, oh, tak ada view, tak ada view. Aku hilang, aku Okay. aku pecah ni. Oh boy. Oh boy. Kita tembak dari mana? Dari atas eh? Ya yeah, kot. Tak ada atas. Tak tahu, tak tahu. So, Ji? Make a Jom, jom, jom. Jom eh? Go, go, go, go, go. Weh, roket launcher aku nampak korang dua-dua roket launcher What the fuck? ada, tapi tak ada apa-apa Kosong lah kan dalam box tu Ah, dalam box ada 16 Bawa balik dulu semua sebab biji dulu Biji terkejut naik atas aku bodoh bangang ni manusia Aku cakap, wuih, bila masa biji tim dengan dia orang? Macam mana kita nak pindah bagang? Ah, itu masalah dia kita, kita kita pindah barang <laughs> dulu, Jadi, lepas tu baru GG, tak ada soal. Jadi nak bawa balik ni bodoh. Soalan ni sekarang. uh, kena seorang pergi dulu TP base, lepas tu trade. Tak boleh red block. Tak sini kau boleh TP tu, kau boleh TP waktu red block. Pergi nak buat base. Pergi nak buat tu. Nice team. Bodoh dia PG Kau punya takut sebab aku lari keluar bodoh Bangal ke PG Aku tak ada sniper lah mana sniper Ah, I upgrade sikit, I upgrade sikit sniper aku Barulah Oh, wah, mana siapa dia? Dekat atas sama Eh, hey, man, dah, dah, dah, lompat, dah lompat, Aku ecer mati seorang Aku ecer mati seorang Seorang lagi, seorang lagi, naked Down, down, down Ya. Yeah. Eh, aku ah. badan aku banyak dulu. Bodoh apa, Fik? Dua mati, dua mati. Kat Alex keluar, keluar base terus. Dia, dia, dia lompat. Depan, depan, depan base. Dia, dia nak bawa lu, lari tadi. Ah, ya. Yeah. De, depan banyak. base tu dia naked. Okay, depan ni, depan ni, depan ni, depan ni, depan ni. Ada full gear. Lepas tu ada barang. Kalau korang boleh loot. I'm going. Dia lompat dia. Kat bawah tu aku tembak. Kau, okay, are you going? going? Yep. Cover. Okay, okay, okay, cover. Bye bon. Depan base eh. Dia lompat dari situ. Kau nampak kan eh, darian? Nampak, nampak. Aku nak tembak dia jatuh dah. Dia jatuh je aku tembak. Terus dia, tak, dia left. Tak mati eh. Oh, Terus slide dia left ni. Ada dua orang, ada dua orang. Terus dia left left ni server. Alright. Ada full slide lagi. Nampak. Kau dah main tu dah mana aku punya tu Tan tan tan tan tan <laughs> Tak ada apa-apa pun dia orang ni man Kan PVP yang kena raid 노강이가 일단 아 다운 갔다 다운 어어 아내 얘기 되냐고 왜다 맞지 슈랑루 커플에 깔았고 어 클러스 오케이 커플 얘기 아플 리룰 안가 있으니 Clan OP just join us for help reason Clan OP apa? Oh, Soga ni datang. Ada seorang di dalam red base tu, aku boleh Haa uh -uh. Tengah buka tutup pintu Alamak aku step, keluar je Aku lah, oh, atas air aku Oh, kau Mamat yang kena triple <laughs> headshot sampai rosak quest mati bodoh <laughs> berapa je atas ni? Kat sini je dah 5 ekip Nabi, PG punya sem... Yang... Tahan gelak tu Kau Z TG dah 3 Tu benda macam Nak caw? lagi, sekali atas Top, top, top Dia tengah lompat-lompat nak bawa balik barang tu Ah, tingkat atas tu terbuka. Satu tu buka. Nak buat perangai tu. Tangga boleh naik tu. Aku ada dah tangga. Aku dapat. Ya, oh depan dia boleh naik sini. Eh? Eh, Dari belakang ni. Aku ada gear kat atas tau. Full gear dia tengah susun barang. Oh ya, aku naik tangga ni je. Kena bunuh dia. Kena bunuh full gear oh. tu. Oh, ya, okey. Aku hold lah. Tak boleh hold lah aku. Apa bodoh. Barang kita. <laughs> tiga orang langgar semua babi. Ada base tak? Tak ada eh? Ada, ada. Aku dah buat. Oh, okay. Mana dah pindah belum? Belum ah. <laughs> Jadi dah pindah ya. Apa doh ni? Apa doh ni? Aku tak faham ah. Jadi pelik-pelik. Mana base? Anjay. Oh, sana. Belakang batu, belakang batu. Oh, lag, lag, lag. Oh, lag. Oh kau ambil roket dulu lah Okay, dah loot ni Kau nampak aku boleh read sini kan? Apa? Mana kau? Ah, Tiga clan tu, red dorang Oh ni ha Dorang cover dua dua clan PVP oh. dengan OP uh, ah, gabung untuk ni Counter Eh apa, re, apa ni? Defend Kita padu lawan empat clan Hmm Kata-kata, yeah? We defend pretty well, S3 ada orang pun defend okey juga lah. Kan tadi dong tu tak lepas-lepas kat wall tu dia orang. Ah, nak ikutkan GG juga dia defend lah. Apa? Dia tak boleh defend kat tadi. Kalau kita tak ada, dia tak, tak, boleh nak patch up balik tu. Ha, ah, ya. Yeah. Kita lah. langgar. Baru dia hmm. boleh defend. Mana kau naik, Mon? Alright. Kau kau Aku belakang ni. Belakang kau ni. Belakang atas. Ah, aku headshot dia. Dia low tu je tengah heal. Dekat mana mon? Atas. Dekat atas lah. Tadi aku tembak dia kat atas headshot. Oh, nama, kau tengok nama aku pun dah tak keluar dah. Dia mati ke? Aku tak, ada. aku jalan kat tukar kau ya. Aku dipu tau. Alright, alright. Dia turun bawah tu, Ji. Ya Allah, banyak sial barang. Kenapa kan aku nak tolong dia pun? Bang, Bang Bimun ni tak beritahu. Dekat bawah je. <laughs> Dekat bawah je. batu kayu kayu mau tak jadi-jadi ni <laughs> sampai tak sekarang kita barang tu sampai kat, sampai sekarang bodoh kita kat sini what the game depan base tadi yang depan yang kita bunuh yang dia terbang turun bawah tu itu ada itu ada barang apa tak sure dia bawa lari barang oh, tak kan ada. tak ada tak ada tak ada kosong ah dia ada ada jackhammer pun apa dia bawa lari dia tak sempat lari. buka pintu, dia buka pintu. Easy tie. Hmm, dua orang tidur orang kita easy tie konon. Aku acah-acah belah. Acah-acah mu, bukan dia orang stream. <laughs> sini pun TV. Tengok badan dorang sampai pecah-pecah tu. Ya. Ya aku buang lah. Aku respawn. Letak lah lagi. <laughs> letak lagi. Letak apa? Tengah letak-letak bagang. Kau rekod tak? Tak. Aku, aku rekod. Oh. Pak Cik Tapi jangan letak suara lah, salty kita tadi lah, oh, Tak ada kita Aku rasa kita, kita tak salty ha, Kita mutuk-mutuk je lah <laughs> Oh ladder banyak kat sini, 14 Kita boleh datang? Okay, ada orang datang, aku dah tengah nak, nak cari dia Kepala oh, oh, oh. oh. Ada Lama aku sampai tak keluar. Oh, ada ada. Ada lah mana tepak. Ada ada. <laughs> Ya, cari. Lodi. Oh. It's safe outside, man. It's safe outside. It's me, Adobe. What's up? Kau cakap dengan budak-budak PVP. Oh. Oi, siapa lompat? Boleh boleh tak dekat situ. Oh? Okey, itu dua orang. Tak ada apa-apa je dalam. Aku sikit lagi nak masuk base tu. Dia down doh, dia down kat bawah depan base. côté là, là. Tak ada apa-apa kat atas tu. Tak ada. Eh, Dia bawa masuk dalam. Oh. And the the question remains how to move the stuff. I don't know, man. Dah kosong ke mana, Kalau kita boleh pindah base bergerak pun base lah Oh, tak semalam tu ada base bergerak kan aku cakap <laughs> Mana base PG? Bukan eh? ni ni ni, Itu base kita kan lah, tak sempat buat <laughs> Tak cukup barang tu Dengan PG Tengok mon, ini ke kerja kita tiga eh Eh, korang lah buat kerja tadi, aku ada buat ya, kerja Ya, yeah, kita tadi dari, dari awal kan? <laughs> Aku tengok tengok dari jauh kata eh, Dalam kotak sana dah, dah kosong ke nak? Dah kosong, dah kosong. kosong. Oh, cantik. aku tengok rumah penuh. Penuh tu. Empat. Berapa kotak ada lima? Kenapa tak cermin ni Cermin. Aduh. Aduh malas. Dah ada video record kan? What eh game. Clan of NOB has helped you and kata-kata. Ji, kau tengok PVP? Nah. No ops. Oh,